皆さんどうも作業配信に特化しているライター系 VTuber のハースですほぼ毎日16時からタイピング音が心地よいと評判の作業配信を行っています執筆をしながらコメントを拾って様々なトークを繰り広げていますが盛り上がりすぎて納期に悲鳴を上げることも他にはこのような活動もアピールポイントはこちらですリアタイでもアーカイブでも作業が楽しくなること間違いなし配信でお待ちしていますのでぜひ一緒に作業しましょうハスでした